Cały czas zaczynam filmy takim... Będę musiał jakoś przestać tak robić. Zalogowałem się w końcu też do... Czemu ja w dodatki wchodzę? Zalogowałem się też do... E, do Game Jolta. Jestem zalogowany. Nie wiem po co, ale w sumie to już mogę być zalogowany. Dobra, a teraz można się <laughs> zająć tym, co mnie teraz czeka. Ech. Dalej się szybciej. Aha. Za szybko maskę zdjąłem. No spoko. Ale to zacina trochę. Dobra, stąd podobno można wyjść. Tylko... Którędy? Nie wiem czy tędy, ja tutaj pierwszy raz trafiłem w ogóle, więc idę na czuja. e, przez tu. Dziwne to. Ty chyba mi się udało. Czy nie? Udało się! Nie gadaj! O kurde. Ja pierdzielę. Pierwszy raz tu trafiłem do tego i pierwszy raz mi się też udało wyjść z tego. Yeah, O! Kuźwa! O! Trochę się zesrałem. O! No prawie. Dobra. Ehm, no. Prawie się udało za pierwszym razem na czwartą. Dobra. Nie, nie chcę wychodzić. Ale próbujemy jeszcze raz. A myślałem, że uda się za pierwszym razem. Po co ja świecę tą latarką? Mylą mi się te postacie. Dźwięki mają podobne. Kurde, ile ja mam mocy? Co jest? No, kurde. Ach, no noc czwarta już jest dużo cięższa. O matko. Zużycie energii fajnie ograniczyłem. Fajnie mi dużo, dużo energii mi cały czas zostaje. mogę sobie myszką dobrze machnąć. Wywalaj. Myślę, kiedy włączam wentylację, kiedy nie. Fuck, przegram. <laughs> Nieważne. O, jaki... Jaki flickshot. Jakiego flika zrobiłem, kurde. Ooh. Przyzwyczajenie snafa do Golden Freddy'ego. Nieważne, ważne, żeby grać w tego... Chyba. Chyba najważniejsze jest to po prostu, żeby grać w to... W to kółko i krzyżyk. Nie wiem, czy trzeba wygrywać. Myślałem, że mnie już zabije. Not this time. вообще-то. Ну. Fuck, nie tego. Umarłem chyba, no. światło chyba musiałem wyłączyć, ale kurde, no prawie mi się udało. O, której umarłem? Kurde. Dodatki. Aha, to ten mi się tutaj dodał. Dobra. jeszcze na próbę. Spezza rompe. pogubiłem się. No, postacie cały czas mi się mylą. One mają takie podobne dźwięki. Oh, dobra, na razie tyle. Z nocy czwartej. Potem więcej coś spróbuję.